метеор бул жарк жердин атмосферасына сырттан эң кичинекей катуу бөлүкчөлөр киргенде метеорлор тутанат эл арасында метеорлорду көбүнчө атылуучу жылдыздар деп аташат планеталар аралык мейкиндикте мындай көптөгөн бөлүкчөлөр башаламан кыймылдашат алар жалпысынан метеорикалык денелер же микрометеориттер деп аталат эгерде бөлүкчөлөр атмосферага 30 километр секундада ылдамдыкта кирсе анда абага каршы сүрүлүүдөн улам ал тез ысып күйүп метеоритти пайда кылат бөлүкчөнүн массасы жана ылдамдыгы канчалык чоң болсо метер жаркыраган жаркырайт көпчүлүк метеориттер жетимиш сексен километр бийиктикте атышат жер бетинин үстүндө атмосферада толугу менен чачыранды чаңдан башка көптөгөн катуу денелер планеталар аралык мейкиндикте кыймылдашат алардын өлчөмү сантиметрден ондон метрге чейин жетет алар метеорит деп аталат жерге түшкөн метеориттер метеориттер деп аталат метеориттер жерге гана эмес башка планеталарга жана алардын спутниктерине да түшөт планеталар жана алардын спутниктери үчүн атмосфера жок болгон учурда бул телалардын бетине чоң ылдамдыкта түшкөн кичинекей метеориттер да жарылып бети эрип, анын үстүндө таасирдүү кратерлерди пайда кылат чоң метеориттер диаметри бир нече ондогон километрге жеткен кратерлерди пайда кылышы мүмкүн